Shoot. dari mana? Kamu Sosok dari apa mana? ini teh? Ya? Kamu dari mana? Ngapain ada di sini? Siapa? Siapa? Untuk apa kamu ada di situ? Kasihan. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Kamu udah lama ya? Berapa tahun? Berapa tahun ada di tubuh anak? Berapa tahun ada di tubuh anak ini? Kamu disuruh siapa? Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim masya Allah qadiran dan abadah la sedikit akan menjelaskan bahwa saya di sini mengobati pengobatan medis dan non medis. Jadi eh, hanya sedikit info saja, tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap kehidupan pasti ada sesuatu hal yang eh, sekiranya tidak bisa terpikir oleh otak secara nyata terutama dalam masalah pekerjaan, usaha, bahkan kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pengobatan saya, yaitu salah satunya adalah di masalah hubungan suami istri dan juga pekerjaan. Bahwa pasien saya di sini mengalami hal-hal yang di luar nalar. Jadi di sini saya akan memasukkan makhluk yang ada di pasien saya ke tubuh uh, si mediator. Hanya itu saja untuk penjelasannya. Nanti bisa dilihat bagaimana cara pengobatan uh, saya teknik rohani uh, eh, untuk selanjutnya. Terima kasih. tuh, tuh, tuh. Thank you. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Kamu nenek-nenek ya? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Kamu udah lama ya? Berapa tahun? berapa tahun ada di tubuh anak ini berapa tahun ada di tubuh anak ini kamu disuruh siapa Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Kun fayakun masyaallah Kabiran ahadan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lain jadi kepala sekolah juga oh suaminya itu tapi suaminya bakal kembali ya ya ayo dibantu ya kasihan dia itu dipengaruhi sama laki-laki ya tolong dibantu kalau memang situ penjaganya dia tolong dibantu dari mana penjaganya ya Kanjeng Ratu. Tolong dijaga ya, kasihan. Tolong kembaliin lagi suaminya ya. Mbak Kiki sambil pegang tangan kirinya yang sering gitu. bacaan mas um. Minum dulu bentar ya Biar matang jadi gini kan ada masalah semua tuh penjaga lagi clear ke iya. kiki gitu. kemarin waktu lagi udah masalah jalan sebulan apa dua bulan gitu ya itu yang saya saya lagi ngiramin ini kalau di komisi lagi ramin biasa kalau alat biasa kan iya suka ngasih ngasih syarat lah kalau iya, ada apa gitu sih iya. saya liatin aja saya kan kalau mama alat ya karena banyak gangguan alat hijau ini warna kuning ini kok warnanya kuning emas kayak kuning ini nih kuning emas gitu cakep jadi gue liatin pas mata sama lalu itu saya liatin mata lalat, saya liatin ini saya gini kamu sudah suka lalu sih kamu ngapain saya saya di rumah saya saya bakal kayak kamu disuruh Itu iya. nenek-nenek hilang mukanya udah bagus lagi. Iya, Pak Islam Apa? apa? dia pergi pergi gue udah bilang pergi pergi lama dia pergi Thank you.

cuma jadi dijadiin buat tumbal gitu loh jadi kesalahan dia gitu kesalahan si pak dokter nah kesalahan si pak dokter ini dalam keadaan kosong karena si kakak ipar yang laki-laki ini mengkondisikan masalah materi uang tuh kalau dia dia dia kena memang kan emang si Arif ini emang dasarnya udah begitu hmm. bukan laki-laki sebetulnya yang mana itu mah dari jadi dari rekan kerjanya udah beda lagi ini satu link ada tujuh dukun yang yang masuk di dia itu salah satunya dari ya itu yang masih nenek-nenek ya, jelek tuh mukanya jadi si pak dokter ngeliat dia tuh jijik aja itu nenek-nenek tadi serem banget kan dia udah nggak ada nih lagi di di dalam bangku tapi dia malu banget sama saya tadi tuh bang ngotot banget saya sih nggak takutnya loh dia ini daging daging lembu gitu jadi berat sama matanya agak ngotot banyak cara-cara yang mendorong itu yang seperti itu tadi kan saya bilang persis banget sama Santi kasusnya cuma kalau asam itu maksudnya ke sel darah jadi dia ke penyakit kalau banget Vicky bukan ke penyakit kalau rumah tangga jadi jijik aja kalau Asanti kan walaupun dalam keadaan seperti itu pokoknya persis banget deh kasusnya kayak ini cuma kalau Asanti neneknya nggak nggak separah yang itu banget saya ini tadi aja karena saya baru melihat mukanya itu bau gitu meleleh bau ini ampun darah semua darah itu udah bau banget saya dipelototin aja sebenarnya tadi merinding juga ya karena saya baru melihat makhluk seperti itu si nenek sama iya. Allah gitu serahin yang goib sama yang punya goib juga yang punya goib siapa sih ya Allah kalau saya saya iya katanya kan nggak bisa komunikasi kan walaupun bisa juga nggak peka sebenarnya ada yang lebih cuma dia nggak peka ya. banyak rasanya dari iya dia yang akan terjadi ini tahu yang akan terjadi itu yang itu yang jago itu yang penjaganya itu nah yang dari saya justru yang yang dari lauknya lebih bagus lagi selain selain yang ini apa yang kembang itu lebih super lagi yang kemarin ngelarung itu jangan putus tapi nafas nggak usah kalau itu terlalu panjang kalau saran Tete, anas aja saya dari Wamsehal itu anas untuk lembut tapi satu mendatang kalau dari aku untuk bilang Bismillahirrahmanirrahim boleh tarik satu

Eh, pengobatan kiriman dari uh, orang yang berniat jahat mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah leburkan serta Allah uh, angkat semua yang jadi sarang penyakitnya medis maupun non medis uh, kita minta sama Allah saya pun uh, nyatanya sebelum kok itu bisa kita perintahkan ataupun bisa kita lebur karena tidak ada yang tidak mungkin sebagai manusia itu ingin berusaha Bismillahirrahmanirrahim yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah segalanya eh, sekian dan terima kasih untuk hari ini jangan lupa di subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh